Los ODS son los 17 objetivos que la ONU planea cumplir para poder tener un futuro inclusivo de paz y justo en un planeta sano y lejos del cambio climático. En concreto, en este vídeo hablaremos del objetivo número 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Estamos en un momento de la historia en el que varios lugares del mundo se encuentran en violencia constante. En países como Siria, Sudán del Sur y Somalia llevan en guerra varios años, y este último año se ha unido el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Entendemos que es fundamental que para un desarrollo sostenible las personas no tengan miedo de ninguna forma de violencia y que puedan sentirse seguras hasta el final de su vida. El acceso a la justicia es un principio básico del Estado de Derecho. Sin este, las personas no podrían hacer oír su voz o luchar frente a la discriminación. Por ello, la Administración de la Justicia debe ser imparcial y no discriminatoria e independiente de los otros poderes para que así puedan prestar servicios transparentes, eficaces y responsables. Pero para poder cumplir con los objetivos que describe la ONU, debemos conseguir sociedades informadas y gestionadas con transparencia, y al fin y al cabo, que las instituciones públicas y sus administraciones rindan cuentas con la sociedad. Pues, solo en una sociedad con instituciones transparentes, justas e inclusivas puede existir el desarrollo sostenible. ¿Y la informática? ¿Qué papel puede tomar en este objetivo de desarrollo sostenible? Pues pongamos de ejemplo la corrupción de instituciones públicas, ya sea judiciales, policiales, etc. El auge del blockchain está generando mucho entusiasmo como método anticorrupción. Posee características que pueden ayudar a anclar la integridad en las burocracias, al asegurar la identidad, rastrear fondos, registrar activos y obtener contratos. Por ello, creemos que el uso adecuado de tecnologías como blockchain serán claves para conseguir una mayor transparencia de la administración pública.